مےٚ حظ چھِ سَتھ بَچہِ بَچہِ بَچہِ سَتَن بَچَن پٮ۪ٹھ چھِم چھِم ژور ییٚتہِ ترٛےٚ تَتہِ تِمَن حظ بچہ نہٕ نہ پھم تِمَن تہٕ نہ چھِ تِم پرٛژھان نَمَن بِچارٮ۪ن وۄنۍ چھَس بہٕ مان ژٕ کالِنٛگ کٲم کَران مالنہِ وۄنۍ چھَس بہٕ بھم شُرۍ پاران تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کالِنٛگ کامہِ کامہِ پٮ۪ٹھٕے زینان زینان کَران دۄہ تہٕ لاگان تھی شُرٮ۪ن مےٚ چھِ کر ؤری ییٚتہِ نَوَن شرے منٛز ہیوٚت نہٕ تِمَن ناوٕے تَلان اَسہِ کَتہِ چھےٚ نوش أسۍ أسۍ گژھو نوش کھالو یا بَچَن نِش گژھو بَچَن نِش دِمَن نظر تہِ ہیوٚک نہٕ تِمَن زٕہٕنۍ تِہِنٛدۍ آسہٕ چھُنہٕ تہِ نیرٲنی روزِ اوس واتان تٔمِس گوٚو خبر تۄہہِ نہٕ نہٕ پَنُن مول مول وٕچھمُت کیُتھ چھُ چھُ چھُنہٕ سُہ پرٛژھٲنی اَسہِ چھےٚ موج کَران قٲلیٖن کٲم بہٕ حظ چھَس چھَس ماتامال مےٚ چھَنہٕ آسان فیٖسٕے پَتہٕ گژھٲنی سکوٗل اَکھ تَتہِ بیٛاکھ بہت ماتام ییٚتہِ سۄ مجھ پیسے پہ گنی وَسان سۄ چھےٚ وَدان ми ще там знічком пілуд. Соединена пати два дава на сонить. Соединена ми патана на гарса ми ми метайта сак ми магаци отрук. Пиште аса адам. Андрей бгоза пиште я ушт бат. Ти учи ми ширен. تمس کار چی نیومد من بیچاره واسنه واسه زور زور واسه وَسہِ زوٚٹنٕے نالہِ اَسہِ أنی نٔے پھَلٲنۍ نہِ دَپان چھےٚ مٔمی کیٛاہ نِمہٕ تَتہِ وَننَم نہ ژےٚ کیٛازِ أنِتھ پھَلہٕ ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ یی مےٚ سۭتۍ دَپنَس ژےٚ کَتہِ چھے مٔمی ژےٚ کیٛاہ واتی یہِ واتی نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کَتہِ چھے ژےٚ مٔمی ژٕ کَر أمِس سۭتۍ کَتھٕے دِوان چھِکھ نہٕ مےٚ سۭتۍ تہِ کَتھ کَرنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ تِم شُرۍ مےٚ سۭتۍ ژوٗرِ ژوٗرِ کَران کَتھ مٔمی ممی بہت پہ بے ممی مےٚ سۭتۍ سۭتۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُو تُہۍ تُہۍ ژوٗر ژوٗر چھِ اگر ممی یِم یِم لایَن تۄہہِ أمِس تیٚلہِ تیٚلہِ تیٚلہِ تیٚلہِ پٔکِو واتو أسۍ ماجہِ چھ سک چوٹ کرنی وچنہ لائن دک تھی کچھ امر تھی پکو پٔکِو وۄنۍ یِمنٕے سۭتۍ تُہۍ ساج میون چھُ سہلٕے یِم سہلے گا أچھو کِنۍ دِوان چھِکھ نہٕ مےٚ سۭتۍ بِچارٮ۪ن مے سچار پکن چھےٚ تمہ أسۍ رٔچھ تان ماجہِ یہِ یہِ ہسا أسۍ واتنٲے تَمہِ ماجہِ تِم یہ واتن وَرٲے تہِ تم یِتھ تمہ وس پَتہ اَسہِ کَتہِ چھِ موج